هەموومان یوتیوبەرێک یاخود ڤڵۆگەرێک یاخود نووسەرێک هەیە کە ئێمە ڕۆژانە بینەرین شتەکانی دەخوێنینەوە سەیری شتەکانی دەکەین بەڵام ئێمە وەکو بینەرێک ئایا چیمان کردو بۆ ئەوان ئایا چۆن پاڵپشتی ئەو کەسانە بکەین بۆ ئەوەی بەردەوام بن و سارد نەبنەوە بۆی باشترینمان پێشکەشکەن لەم یددیوە هەندێک ڕێگا باسەکەم کە دەکرێت تۆ پاڵپشتی ئەم کەسانە بکەیت حەز بە بینینیان دەکەی حەز بە سەرکەوتنیان دەکەی حەز دەکەی کە بەردەوام شتی نوێیان لێ وەرگری سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێ خۆشەویستان من شاڵاو لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیدیۆ ئەمڕۆماندا بە دیاریکراوی هیچ فێرکارییەکمان نییە کە باسی لێوە بکەین دەمەوێت باس لە چەند شتێک بکەم ئەوەی کە دەبینین لە کوردستان بە تایبەت زۆرێک لە یوتیوبەران کاتێک کە دەست بە کارەکە دەکەن دوای ماوەیەک سارد دەبنەوە دوای ماوەیەک کە ئەم تااقەت و خولیایان نامێنێت کە لە سەرەتا هەیەیان بوو بۆ دەت بۆ دەستپێکردنی ئەم کارە زەرمەندی یەکەمیش بێگومان بینەرەکانن لەبەرەوەی ئەگەر کەسەکە فێرکاری بڵاوکاتەوە ئەوان ناتوانن ئیتر بینەری فێرکاریەکانی ئەو کەسە بن ئەگە کەسەکە گەیمەر بێ تێش دەبینینی یددیوکانی وەگرن ئیتر ئەم تێژە نامێنێکەوە بینینی گەیم پلەکان و وەڵکتروکردنی یاریەکانی ئەو کەسەی بینن ئەگەر کەسەکە لە بوارێکی کو تێشتێن لێنا کار بک بە هەمان شێواز ناتوانن سود لە فێرکاریەکانی وەگرن و بە هەموو بوارەکان بەگشتی چەند هۆکارێک دەگرێتەوە بەڵام ئێمە باس لەو هۆکارانە دەکەین لەم ڤیددیوێدا وەکو ڕێنماییەک ئێمە پێتان دەڵێن کە پاڵپشتی ئەم کەسانە بکەن کە چۆن دەتوانن پاڵپشتیان بکەن بەبێ ئەوەی بڕەپارەیەکیان بدەنە بەبێ ئەوەی دۆنەیتی ئەو کەسانە بکەن ببن و پاڵپشتی ئەو کەسانە بۆی بەردەوام بن و بەردەوام شتی جیاوازتر بەەوە پێشکەشکەن. ئەگەرچی ئەمە کەێتە دۆخێکی ترەوە کە پێ دەڵێن برن ناوت یان تێکشکاو یان ساردبوونەوە ڕووخاو هەرێکێک لە مشانە ئەمە لە داهاتوودا هەوڵەدەین لە ڤیددیوەکی درێژدا باسکەین بۆ یوتوبەران کە تووشم حاڵەتە نەبن بەڵام لە ڤیددیۆم ڕۆماندا ئەمانەیە باسکەین تۆ وەکو بینەرێک چۆن دەتوانی هاوکاری ئەو کەسانەبی کە تۆ ڕۆژانە بینەریانی کە تۆ چێژ لە ڤیدیۆکانەوە گری وشکیان لە فێر دەبی ئێما زانی کە لە وڵاتانی دەرەوە زۆرێک لە یوتیوبەران ئەتوانن یوتیوب وەکو پیشەی یەکەمی خۆیان دابنێن کە داهاتێکی باشی لە ڕێگا بەدەست بێنین بەڵام دەزانین کە لە عێراقدا بە تایبەت و لە کۆمەڵ لەگەڵ کۆمەڵێک وڵاتی ترکە سیPMی وڵاتەکان نزمە کۆمەڵێکی زۆر لە میکانیکی بەدەستێنانی پارە بۆ یوتیوبەرەکان و بۆ کۆنتیکرێتەرەکان ئیش ناکە بۆی پێویستە ئێمە پاڵپشتی ئەو کەسانە بکەین ئەگەر بتوانین بە دۆنەیت کردن بە بەخشین پێیان ئەمە کارێکی زۆر باشە بەڵام کە لەوانێ زۆرێکمان سەرچاوێکی داهاتمان نەبێ و نەتوانین پاڵپشتی ئەم کەسانە بکەین بەڵام لانی کەم چەند ڕێگایەکی کە تۆتوانی پاڵپشتی ئەم کەسانە بکەیت یەکەم ڕێگا ئەوەیە کە تۆ ئەگەر ئەدبلۆکت هەیە لەسەر کۆمپیوتەرەکە لەسەر مۆبایلەکەت لە کاتی سیرکردنی ڤیددیوەکی کوردیدا لە کاتی سیرکردنی یوتیوبەرێک هەوڵدە ئادبلۆک دیسەیبڵ بکەی هەوڵدا ئادبلۆکەکە دیسەیبڵ بکەی تا ڤیددیوکە کەسە تەوا بێ وە بینەری ڕکلامەکانی شیوی بۆی ئەو کەسە سوودێکی زیاتری پێ بکە چونکە هەمومان نەزانین کە ڕێژێکی زۆر لە بینینیش لە یوتیوبدا بۆ کەسانێک کە لە عێراق نیشتەجێن و بینەرەکانیان عێراقین یان کوردن سودێکی وا لێوەرناگرن لە گۆگڵ ئادسینس کە پارەیەکی زۆر زۆر کەمە و هیچ لە پێداویستەکانیان پڕناکاتەوە بۆیە تۆ پێویستە وەکو بینەرێک پاڵپشتی ئەم کەسانە بکەی یەکەم ڕێگا کە باسمان کرد ئادبڵۆکەکەت ئەو پرۆگرامە ئەو سۆفتوێرەی کە ڕێکلامەکانی یوتیوب بڵۆک دەکا تۆ دیسەیبڵی بکەی تا ڤیدیۆکەی ئەو کەسە تەواو بێ دووەم ڕێگا ئەگەر ئەتوانی تۆ ڤی پی ئێن بەکاربێنی بۆ سەیرکردنی ڤیدیۆکانی ئەو کەسە کە وا ئەکا ئەو کەسە قازانجێکی باشتر بکا تۆ بە لە ڤی پی ئێن دا وڵاتێکی جیاوازتر هەڵەبژێری کە جگە لە ئێڕاق بێ بە تایبەت ئەو وڵاتانێ کە سی پی ئێمیان بەرزە بۆ نە وڵاتێک وەکوو ئوستڕالیا کە سی پی ئێمی بەرزە تۆ دەتوانی ڤی پی ئێنەکەت بکەی بە وڵاتی ئوستڕالیا و تەواوی بینەری ئەو کەسە بی و بۆی ئەو کەسە قازانجێکی باشتر بکا و بتوانێ باشتر خزمەتی ئێوە بکا ڕێگای سێیەم ئەویش بابەتەکانی ڤیدیۆکانی ئەو کەسە بی بڵاوکەیتەوە لە فەیسبووکە لە ئینستاگرامە لەم شتانەیە بەرزێتەوە بابەتەکانی بڵاوکەیتەوە بەڵام ڤیددیوە کە خۆت بەڕاستی تێژ لێوەگریان بەڕاستی شتێکی لێ فێربووی ئەوە شێرکردنیەتی لە گەڵ خزمانت لەگەڵ هاوڕێیانت لەگەڵ کۆمەڵێک لە کەس کە پێت وای ئەوانیش بینەری ئەم شتە بن پێت پێت وایە کە ئەم کەسانە سوود لەم شتە وەرەگرن ڕێگای چوارەم ئەویش لایک و سبسکرایب کردنیەتی ئەگەر سبسکرایبی کەسەکەت کردووە لایکی ڤیددیوکەی بکە ئەگەر لایکی ڤیددیوکەت کردووە ئەوە کمنتی بۆ بنووسە ئەمەوە دەکات ڤیددیوکەی ئەم کەسە زیاتر ببیندرێەوە زیاتر بچێتە بەس ریکۆمنندێشن و وسەگەشتن و ئەو بەشانەوە واکە بینێ واکە ئەم یوتیوبەرە واکە ئەم کۆنتکرێتەرە ڤیددیوکانی خێراتر ببیندرێ وەواکە بینەریکی زیاتر بەدەست بێنێتن ئەمەش بێگومان هاوکاری و کەساکە بۆ ئەوەی سارد نەبێتەوە وە بەردەوام بێ لەم کارەیدا کە ئەیکا یەکێک تر لە ڕێگاکان ئەویش نوسینی ڕیڤیوە ڕیڤیو لە کەناڵەکەیدا هەرەکەی بێتە لایەنی کۆمێنت نوسینەوە بەڵام ئەمە هەم بە کۆمێنت هەم بە پۆست دەکرێ تۆ ئەگەر سوودت لە کەسە وەرگرتووە ئەگەر تۆ چێژ لە بینینی ڤیددیوکانی ئەم کەسا بینی ئەوە لە پەیجەکان لە گروپەکانی فەیسبوک لە ئینستاگرام لە سناپچات لە کۆمێنتی خودی ڤیددیوکەی ئەو شتێکی پۆزەتیڤی بۆ بنووسە کۆمێنتێکی بۆ بنووسە کە ورەی ئەم کەسە بەرزکاتەوە و لە پەیجەکانی تریان لە گروپەکانی تر شتێکی بۆ بنووسە کە خەڵکانی تریش بێن بۆ سیرکردنی ئەم کەسە خەڵکانی تریش بەرەو ڕووی ئەم کەناڵ و ئەم یوتیوبەرەوە بێن و کەسانێکی نوێ شارەزای ئەم کەسە بن و ببن بە بینەری ئەمەش ڕێگاکی زۆر زۆر باشە بۆ یوتیوبەر و هەموو کۆندە کرێتەر و حتا ئەو کەسانێک کە نووسەرن ئەمانە کۆمەڵێک ڕێگای بەسوودن بۆ ئەوەی کە تۆ سەپۆرتی ئەم کەسانە بکەی و یەکێک تر لە ڕێگاکان ئەویش گەر ئەو کەسە پاتریۆنی هەیە ئەگەر ئەم کەسە بای مای کۆفی هەیە ئەگەر ئەو کەسە هەر یەکێک لەو پلاتفۆرمانەی هەیە تۆ دەتوانی سەبسکرایبێکی مانگانەی بکەی ئەگەر دۆلارێکە ئەگەر 99 سنتە ئەمە لەوانەیە بۆ تۆ شتێکی وا نەبێ لەوانێ هزار دینار لە مانگێکدا بۆ تو بڕێکی زۆر نەبێ بەڵام بۆ ئەو ئەگەر سەد کەس سەبسکرایبی بکا بۆ ئەو زۆر دەکا کە دەتوانێ زۆرێک لە پێداویستەکانی خۆی پڕ کاتەوە بۆیە ئەگەر بینیتان نەکێک لە یوتیوبەرەکان یەکێک لە کۆنتی کرێتەرەکانی لە کوردستانن بە تایبەت شتێکی وای داناوە هەوڵدەن سەپۆرتی بکەن هەوڵدەن بەشدار بن لەگەڵی ڕێگایەکی تر ئەگەر تۆ خاوەن دوکانی خاوەن بزنسێکی و ماگانە ڕکلام دەکەی لە فەیسبوک لە سناپچات لە گوگل لە هەر یەکێک لەوانە ڕیکلام دەکەی یەکێک لە یوتیوبەرەکان یەکێک لە کۆنتە کرێتەرەکان تۆ بە دڵتە و حەز بە سەرکەوتنی دەکەی حەز دەکەی بابەتی زیاتری لە ڕێگاوە ببینی ئەوە مانگێک ڕیکلامێکی سپۆنسەرەکەت ڕاگرە بڕۆ ئەم پارە بدە بە یوتیوبەرەکە بڕۆ ئەم پارە بدە بە کۆنتی کرێتەرەکە یان ئەو نووسرا کە لە بلاگیش دەکەن هەر شوێنێکی تر بڕۆ بیدە بە و هەم ڕێکلامەکەی خۆت ئامانجەکەی دەپێکی و لە هەمان کاتیشدا تۆ پاڵپشتێکی ئەم کەسەت کردووە بۆ ئەوەی بەردەوام بێ. بۆیە من پێ باشە کە تۆ بیر لەم ڕێگایش بکەیتەوە و هیچ نەبێ بۆ خۆت تاقی بکەیتەوە ئایا بزانانی کە کاریگەریەکە چەندە بەڵام بیرت بێ کە تۆ چ یوتوبەرێک هەڵدەبژێری ئەگەر تۆ دوکانێکی گەیمنگت هەیە تۆ پێویستە یوتوبەرێک هەڵبژێری کە لە مەجای گەیمنگدا بێ وەگەر تۆ دوکانێکی بواری تەکنەلۆژیت هەیە پێویستە تۆ کەسێک هەڵبژێریکە لە بواری تەکنۆلژی ئیشەکە واتە بێ بوارەکە یوتیوبەرێک دیار بکە لەو کاتەدا تۆ هەم ڕیکلامەکەی خۆت دەکەی و لە هەمان کاتیشدا هاوکاری و سەپۆرتی سەپۆرتی ئەم یوتیوبەرە دەکەی پاشان یەکێک تر لە ڕێگاکان ئەویش کاتێک کە یوتیوبەرێک یان کۆنتێن کرەیتەرێک دەست دەکا بە فەندڕایزینگ فەندڕایزینگ واتە پارە کۆکردنەوە بۆ پرۆژەیەک یان بۆ خێرخوازیەک هەوڵدەن ئێوە هاوکاری ئەو کەسە بکەن هاوڵدەن بەشدار بن لەم شتا وەکەوەی کە زۆرێکمان لەوانێ بزانین لە کەناڵی کوردکاست لە کەناڵی کوردکاست ڕەمەزان و گەیمەران هەیە لە چەند چناڵێکی تری یوتیوبیشدا بینیم کە شتیوا هەیە و چناڵی توبی بیرواڵا بە هەمان شێواز پرۆژی بەخشینیان هەیە هەوڵدن لەم بەخشینانە بەشدار بن لەگەڵیان جگە لەوێ کە تۆ بۆ خۆت خێرێک بەدەست دەهێنی و لە هەمان کاتیشدا تۆ سەپۆرتی ئەم کریتەرش دەکەیت بەبیریشت بێ ئەگەر ئەم کەسە بۆ خێرخوازیت نەبوو، کەمپەینێکی ڕاگەیاند بۆ کردنی پرۆژەیەک کە سوود بە تۆ دەگەیەنێ، هەوڵدە درێغی لێ نەکەی، ئەگەر بە بڕێکی زۆر کەمیش بێ، بەڵام هەر بەشداری بکە، ئەمە وا لەو کەسە دەکا لە داهاتوودا بیر لە پرۆژە و بیر لە کاری زۆر گەورەتر بکاتەوە، ئەگەر تۆ یەکەم کەس نەبی سوود لێ وەرگری، بێگومان دووەم کەسی کە تۆ سوودی لێ وەرەگری لەم بابەتە. یەکێکی تر لە ڕێگاکان کە تۆتانی پاڵپشتی ئەم یوتیوبەرە ئەم کۆنتی کریتەرە بکەیت ئەویش بە کڕینی شتەکانی ئەگەر لە ستۆری هەبێ ئەگەر ئەو کەسە دوکانێکی هەیە ئەوا بڕۆ سەردانی بکە تۆ گرنگی بۆ مەدە ئەگەر بڕێکی کەم لە شتەکانیشی گرانتر بن لە بازار یان نرخەکەی تۆزێ جیاوازیشی هەبێ بەڵام تۆ کە شتێک لەم کەسە ئەکڕی تۆ سەپۆرتی ئەم کەسە ئەکەی تۆ وای لێ ئەکەی ئەم کەسە ئەم شتەی ئەم ڕەپارەی کە دەستی ئەکەوێت لەم شتە بتوانێت بەکاری بێنێت بۆ پڕۆژەیەکی تری کە خزمەت بە تۆی بینەر بکا وەک ئەوەی کە من ئاگادار بم کورج گەیمەر ستۆر هەبوو بە ئۆنڵاین کۆمەڵێک لە شتیان ئەفرۆشت نازانم ئێستا کە ماوە یان نا بەڵام تۆ گرینگە تۆ نەخێر من ئەیکڕم ئەیکەمە دیاری زۆر ئاساییە بەڵام من بەڵام گرنگەوە من سپۆرتی ئەم کەسم کرد سپۆرتی ئەم کۆنتی کوێتەرم کرد بۆ ئەوەی کە بتوانێت کارەکانی باشتر بکە کۆتا خاڵ کە دەبێت ئاماژەی پێ بکەم ئەویش کاتێکە ڤیددیوکات بەدڵ بێ یا بەدڵت نەبێ هەوڵدا سەیری تەواوی ڤیددیوکە بکە ئەگەر بەدڵت نییە هەربی خەرە سەر ڤیددیوکە و مۆبایلەکەت دانێ تا ڤیدیۆکە تەواو بێ چکە ئەمە یەکێکە لە ڕێگا هەرە سەرەکیەکان کەوا دەکا ڤیددیوکەی ئەم کەسە بگاتە بەش ریکۆمنندشن بگاتە بەش سەگەشت ڤیددیو وا ئەکا کە ڤیددیوکەی خێراتر و خێراتر بڵاو بێتەوە لە هەمان کاتدا قازانجێکی باشتریشی بۆ دێ من بۆیە ئەم ڤیددیو دروستەکەم چونکە ئەزانم کە زۆربەی یوتوبەرانی کوردستان کێشیان لەم بوارە هەیە و زۆربەی خەڵکیش ناتوانێت ئەمە وەکو پیشەیەکی سەرەکی خۆی دابنێ و ئەگەر هەوڵیش داوەکو پیشەیەکی خۆی دابنێ ئەبێ هەوڵێکی تااقەت پڕکێن بدا ئەبێ هەوڵێکی زۆر زۆر زۆر بدا لەگەڵی بۆیە ئێوە دەورە بینین کە ئەم بوارە پێشکەوێ ئێوە هۆکاری سەرەکین کەوا ئەکەن خەڵکانێکی کەوا ئەکەن کە بەردەوام یوتوبەری نوێتر زیاد بێ لەم بوارە و بێگومان یەکەم کەس کە سوود بەخشە بێت خۆتانن بۆی هیوادارم ئەم یددیو بە هەند وەربگرن و پاڵپشتی ئەم یوتیوبەرانە بکەن کە تۆ پاڵپشتی ئەم یوتیوبەرانە بکەن کە تۆ سوودیان لێ وەردەگری ئەو یوتیوبەرانەی کە تۆ چێژیان لێ وەردەگری ڕۆژانەوە بینەریانی بەم شێوازە بە هەر یەکێک لەم ڕێگانە تۆ توانی پاڵپشتیان بی بۆ ئەوی بەردەوام بن و و لە هەمان کاتدا کاری باشتر و گەورەتر بکەن واگە تۆش کمنتێکی تێ لەسەر بابەتە خۆشحاڵ دەبین لە کمنت پێمان بڵێ